من باريس أهلا وسهلا بكم أنا مايسترو بشوي عوض درست علوم الموسيقى في جامعة السوربون وفي معاهد الكونسرفاتوار المتخصصة وأعمل في المجال الموسيقي هنا في باريس اللي يحب يتعرف عليا أكتر يتفضل يقرأ أول فقرة في وصف الفيديو في الفيديو ده هرد على السؤال الآتي ايه الادوات المطلوبه مني علشان اكون استوديو منزلي محترف يسمح لي اني اعمل مؤلفات وتوزيعات موسيقيه علشان تكونوا استوديو منزلي محترف لازم يبقى عندكم الست ادوات دول رقم واحد كمبيوتر بمواصفات وإمكانيات عالية ليه؟ لأن البرامج الموسيقية النهاردة ضخمة ومعقدة جدا وتشغيلها لازم له كمبيوتر سريع وقوي الأداء هعمل فيديو خاص أشرح فيه بالتفصيل كل المواصفات والإمكانيات المطلوبة في كمبيوتر المؤلف الموسيقي رقم 2 MIDI keyboard عشان تعزفوا بيه مؤلفاتكم النوعية دي من البيانو مصمم خصيصا إن لوحده ما بيخرجش صوت لكن لما يتوصل بالكمبيوتر وببرامج الموسيقى بيخرج صوت هعمل فيديو آخر أشرح فيه بالتفصيل كل ما يخص وأنواع ال MIDI keyboard المختلفة رقم 3 برنامج التسجيل الموسيقي دلوقتي عندكم كمبيوتر و MIDI keyboard للعزف لازم لكم برنامج يسجل المعزوفات دي هعمل فيديو تاني أشرح فيه كل ما يخص برامج التسجيل الموسيقي رقم أربعة برامج الآلات الموسيقية زي الكمانجات أو البيانو أو آلات الإيقاع ودي كلها موجودة على الإنترنت وبيتم شرائها زي أي منتج رقم خمسة سماعات monitor. ودي سماعات مصممة لاستديوهات المؤلفين والموزعين الموسيقيين ومهندسي الصوت هعمل لكم فيديو آخر أشرح فيه أنواع السماعات ال monitor بالتفصيل رقم 6 لو هتسجلوا صوتكم على الموسيقى يلزمكم ميكروفون محترف وسماعات الأذن هعمل فيديو آخر أشرح فيه أنواع الميكروفونات وسماعات الأذن يبقى علشان تكونوا استوديو منزلي لازم لكم ست ادوات ضروريه كمبيوتر MIDI keyboard برنامج التسجيل الموسيقي برامج الالات الموسيقيه سماعات monitor ميكروفون محترف وسماعات الاذن لو هتسجلوا صوتكم الحلقة دي خلصت لو عايزين تشوفوا الحلقات الجاية اشتركوا في القناة وفعلوا التنبيه ولو عندكم أي أسئلة تخص أي حاجة عن الموسيقى اكتبوها تحت الفيديو وهرد عليكم